садыр жапаров расмий сапары менен будапешт шаарына барды министрлер кабинетинин төрагасы дубайга иш сапары менен келди кыргызстанда бир жума ичинде ковид он тогуздун он эки жаңы учуру аныкталды туркияга кеткен кыргызстандык куткаруучулардын экинчи тобу издөө иштерине киришти дссу туркия менен сирияга жүз тогуз тонна дары дармек жөнөттү кыргызстандык боксчу эркин адылбек уулу эл аралык мелдештин жеңүүчүсү болду президент садыр жапаров он экинчи февралда расмий сапар менен будапешт шаарына барды президентти венгриянын президенттик администрациясынын башчысы геркели эклер тосуп алды расмий сапардын алкагында мамлекет башчысы венгриянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана ошондой эле өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу жана башка расмий иш чаралар пландалган сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылган министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров дубай шаарына иш сапары менен келди иш сапарынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышат жана туруктуу өнүгүүнүн максаттары аракетти шыктандыруу диалогдорду тездетүү панелдик сессияларында сөз сүйлөйт мындан тышкары бириккен араб эмираты жетекчилиги менен бир катар эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган иш чарага бир катар мамлекеттердин президенттери өкмөттөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат саммиттин программасына эки жүз ашуун сессияны өткөрүү жарыяланган жана үч жүздөн ашуун баяндама окулат кыргызстанда алтынчы февралдан он экинчи февралга чейин ковид он тогуздун он эки жаңы учуру аныкталды алардын ичинен жети бейтап ооруканага жаткырылган эки миң жыйырма экинчи жылы жана эки миң жыйырма үчүнчү жылдын кырк үч күнүндө жалпысынан ковид он тогуз инфекциясынын жыйырма бир миң сегиз жүз алтымыш үч учуру катталды анын ичинен он тогуз миң сегиз жүз элүү эки учур лабораториялык тастыкталган жана эки миң он бири клиникалык жана эпидемиялык тастыкталган Түркияға кеткен қырғызстандық құтқарушылардың 80 адамнан тұрған екінші тобу издөө иштерине киришти. Маалыматка ылайык бүгүн таң эрте 80 куткаруучу издөө куткаруу иштерин аткарып жаткан 67 куткаруучу менен биргеликте Кахраман Мараш шаарынан 15 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан райондогу талкаланган орандылардан издөө иштерин жүргүзө баштады. Куткаруучулар жаңы бөлүнгөн аймакка издөө иштерине ОКМ башчысынын орун басарлары Азамат Мамбетов жана Эдилбек Кулматовдун жетекчилиги менен чыгып кетишти. Түркия жана Сирияда катталган жер титирөөдөн жабыркаган жарандарга медициналык жардам көрсөтүү максатында 109 тонна дары-дармек жана хирургиялык буюм тайымдар берилди. Бул үчүн ДСС өзгөчө кырдаалдардын резервдик фондунан 3 миллион АКШ долларын бөлгөн. Бул сумма жеткирүү акысында камтыйт. Жүктүн жалпы баасы 826 миң доллар деп бааланган. Жүк Дубайдагы ДССнун глобалдык логистикалык борборунан жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Түркияга 37 тонна, Сирияга 72 тонна жашоого керектүү материалдар жеткирилген. кыргызстандык спортчу эркин адылбек уулу венгриядагы бокс боюнча эл аралык мелдеште алтын медальга татыды эркин адылбек уулу сексен алты килограмм салмакта күчү сынап финалда бельгиялык легинас идристи жеңип алган ал эми асылбек аманкул уулу кырк сегиз килограмм салмакта катышып күмүш медаль багындырды эл аралык мелдеш алтынчы он экинчи февралда венгриянын дебрецан шаарында өтүп ага кыргызстандан он спортчу катышты